Hey Birte, könntest du mir nachher nochmal helfen wegen dem Bericht vom Herrn Zimmer? Ja, kein Problem. Da helfe ich dir. Sehr gut. Herein. Morgen. Ja, mein Name ist Denise Jeckel und ich bin jetzt hier die Neue. Hallo, ich bin Christine Webler. Freut mich, dich kennenzulernen. Du kannst mich auch mit Vornamen ansprechen. Wir sind hier, Birte. Hallo. Hallo. Mein Name ist Birte Schönheit. Schön, dich kennenzulernen. ja. Ihr habt es ja richtig gemütlich hier. Ja, wenn man den ganzen Tag hier ist, muss man sich ja auch ein bisschen gemütlich machen. Ja. ja, dein Platz ist übrigens hier vorne. Möchtest du einen Kaffee? Ja, gerne, danke.